როდესაც ქებდა ბედნიერება როცა წინა და ცისკრის ვარსკვლავი მაშინ ვიხილე მშვენიერება მაშინ დაიწყო ჩემი ამბავი პატარა ბიჭი ვიყავი გული რომ გზნობით ამევსო და ჩვენ შექმენი ცისკავი ფიქრობდით ნაკლი არ აქვსო მაგრამ ხომ იცით სამტარაც გახიზნულ გზნობებს და გაგიშევას ვარდის ფერფერებს ასე ასე ასე ასე არ უნდა გაჩნდეს გზნობაში ბზარი თორემ დაგეცლება გზნობების ავსე გიჩერ ჩარაზო თქვენ გულის კარი არ დამიჯერებ დამცინებ ჩუმად იტყვით ვინ არის თავს რომ გვაცოდებს დიახ თქვენ გაპლანგავ ცხოვრებას ფუჭად ეს კი ყველაზე მეტად მაცობებს მე რა გაიხსენებთ რას გარიგებდით თურმე რა არის სამრჩევის ფასი მე რა ინანებ რომ არ მისმენდით რომ დაგეცლებათ ოცნების თასი მე შემიყვარდი გამეტებით აძგერდა გული ვიცი ამ ღამე შენზე ფიქრები არ მომასვენებს სიყვარულშია სიцоცხლის არსი ასე ათქმული ოდეს მე მოხვალ და ნაზად შემახებ მაგლა მასხელებს როცა შენ გნახე უცები ფიქრები ღმერთო რა ხდება ნუ თუ ის არის მთელი ცხოვრება ვისაც ვეძებდი შენ და მიგზნობა შევეცრად თავს დამატყდება წარსულის კიურს მე სამუდამოდ ხოში შევდებდი მე შენ გაჩუქებიების კონას ისე მოგიწვნილ ექსების ზღვას ნუ შემატარებ როგორ ზანგ მონას ვერ შევიყვარებ ვერასდრო სხვას გულს ამავიღებ ჩაგიდებ ხელში ნაზად შეგახებ თუჩებს თუჩებზე აღარ ვიჯდები სულ მარტო სხვენში დროა დავეშვა ქრნობის ველებზე